Kaixo, akordatzen basarete, aurreko kapituluan kontatu nizuen, nola iritsi nintzen zuloaren eh, barren eraino. Horendik, ez nekien arren, okerrera, ez nuela egingo. Ondoa jota neukaina da. Deskribatu nizuen, azken momentua, hostia algoiza izan zen. Egun hartan, hostia larratxaldian, hoian deskantzatzen nengoela, lagun neurologa etorri zitzaigun etxera bizitan. Dena kontatu nion, noski. Tentsioarena, ezin lo egitearena, nekea, buruko mina. Kortikoideen gatik izango zela, esan eta lo egiteko pastillak hartzea, gomendatu zian. Ti eman didate, erreparua pastilla hauek asko kateatzen zaituzte. Demaseko lotura sortzen dutelako. Baina hoian bueltaka, kagun, erreparo apur batez, baina pastilla erdia hartu nuen oberatzean. Baina hoian bueltaka nemien, <laughs> kagun, erdia kezian ez han batera eta bestera nemien eta asko pentsatu ustean, jaiki eta pastillaren beste erdia hartu nuen. Orduan seko gelditu nintzen, bazan garaia. <laughs> Esango nuke, ez nuela gau osoan egin lo. Akaso bost zei bat ordu, baina txo, bazen zerbait. Ez pentsatu berri alakoan oera egiten hasi nintzela. Baizea, fizikoki megatu da nuen. Nere egoera normaletik edo eta aste batzuk lehenago, nengoen horretatik, urrun xamar gabetatko estrategia aldatu egin nuen. Lu egiteko pastia gehiagorik enuen hartu. Behin eta nahikoa. Gabean esnatzen behar nintzen, jaiki eta irakurtzera. Ordu pare bat ez irakurri ostean, buelta goera. Enuen insomnioa konpondu. Baina neurria hartu nion eta egokitu egin nintzen. Gainera, kirola egiten hasi nintzen, igerian hasi nintzen, poliki poliki, baina txo, ze posa. Horbeako igeri likutik atera, eta lausotuta ikusten nuen, tontututa euskan, begiak, baina laster itzultzen ziren bere onera. Edo momentu horretan bere ona irutzen zitzaidan horretara. Gauzak etziren bere alakoan, konpondu, baina egokitzen joan nintzen. Horri esker, pixka alda zaiago nien bilenez, loapur bat gehiago egin eta deskantsatuago sentitzen nintzen. Martxoaren hasieran neurologoa neukan mendaron, tipo jatorra, asko estimatzen diot. Nerekin zelan portatu zen. Bera eta osagidetan hartu nauten persona guztiek. Altxor bat daukagu, du dezagun. Emaitze konfirmatzen zuten esklerosi aniskoitza neukala. Baina eraso bakarra izan nuen ez, sindrome kliniko bakana, omen neukan, terminologia, <laughs> medikoen gauzak. Hori bai, likido zefalorrakideoaren analisiak deskartatzen zuen esklerosi aniskoitzaren versiorik degeneratiboena neukala. Bueno, albiste hon bat gutxien, ez? Bizikletan ibiltzera ere itzuli nintzen. Nolako posa eman zidan. Ez da egitu lertuko dira zuen, baina bizikletan ibiltzia da. Gehien maite dudan kirola. Horrega ematen dira, zentzazioa paregabia dela. Poliki poliki go nintzen, aixolako urtegira. Biotza gehiagi urduritu gabe mortirolo igotzen nenbilela ematen zuen barren. Biotza hautik irten biharrian. Eta mendira ere itzuli nintzen. Oinezian eta poliki poliki. Gauzak beltza amarri guztian jarraitzen nituen. Eta artean, jabetzen ez nintzen arren, tipitapa hobetzen ari nintzen fizikoki. Korputza bai, baina burua falta zen. Mendiaren tontorrera, pausos pauso, iristen garen moduan, egoerari buelta ematea, poliki poliki, txiri txiri, egin beharreko gauza bat zen. Eta eguen, laster biderik. Eta honekin, bapo, aurkuarekin. Aio eskerrik asko. Nerekin onaino etortziaren urrengo kapituluan gehiago. Bezarka da hundi bat. Manoa, nere zulora. Aio. Aio.